Good. في شحن انا بنقول اللي اخر الجيم يعني اه اه Awesome. Awesome. الو الو تسمعني الو تسمعني انا من اليمن والله انك واحد والله انك واحد اقسم بالله لو مات صاحبي بسوي لك طرد انا ابدالك من اين من صنعاء فوق راسي لا انا من صنعاء بس استحنا في الدايرة تمشي اسمعني يا كابتن حجيك حجيك حقت طيبي يا قزمة يا ابن تم بجيك بجيك جاي اقعد اقعد يا قوات قلت لك حجيك حجيك

Não. Não vou resolver de Cubará. Volta, volta, volta, volta. Awesome. Excellent work. Awesome. Yeah, that's still over. 근데 뭐 돈을 No. 가만히 봐. 반만.